උද්දික ප්‍රේමරත්න ගායකයෙක් රංගන ශිල්පියෙක් එතිනින් ගයට පස්සේ නිවේදකෙක් එතිනින් ගයට පස්සේ මන්ත්‍රීවරයෙක්. ඉතින් මේ හැම පැත්තක්ම ආවරණය කරන දැවන්ත ආදරය කරන චරිත හැමෝගෙම ආදරය ඉහලින්ම ලැබෙන චරිතයක් බවට පත්වලා තියෙනවා. ඉතින් අයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා මේ අපේ සුන්දර කතා බහට. අයිබෝවන්. අයිබෝවන්. උද්දික ප්‍රේමරත්න මං ඇත්තරම ඔයා මේ ආපු ඔයාගේ භූමිකාවල් එක රඟපාලතින රංගන ශිල්පියෙක් විදිට නිවේදකයෙක් දැන් മന്ത്രിවරයෙක් මුලින් මෙන්නේ ගායකයෙක් විදියට සංගීත කණ්ඩායමකින් මේ ආපු ගමන් මගේ වැඩියෙන්ම හිත නැවතුණු තැන කොතනද? මෙහෙමයි දැන් එහෙම හිත හැම එකකම හිත තියෙනවා හැම එකකම හිත සහ කැමැත්ත ආසාව තියාගෙන ඉස්සරහට යනවා ඒ දේවල් සියල්ල මා තුළ තියෙන මම සහ ප්‍රේක්ෂකයන් රටේ ජනතාව අතර තියෙන ගනුදෙනුව ඒක හැම වෙලාවෙම හොඳ විදිහකට uh-huh. බොහොම සාධාරණ විදිහකට හැමෝටම හොඳ විදිහකට පවත්වගෙන යන එක තමයි යන තැන තමයි මගේ හිත නතර වෙලා තියෙන්නේ. ගායකයෙක් විදිහට හොරයිසන් සංගීත කණ්ඩායමෙන් තමයි ගමන පටන් ගන්නෙ. මට මතකයි චන්දන ලීනාරච්චි කලාශිල්පියාගේ සින්දුව තමයි මුලින්ම ගායනා කරන්නේ ඔබ සංගීත කණ්ඩායමට ඇවිල්ලා. මං හරිද ගායකෙක් විදිහට ඉතින් කුඩා කාලේ ඉඳන් මේ දේවල් කළා. සානුරාධපුරේ මගේ මිත්‍රයොත් එක්ක සංගීත කණ්ඩායම්වල අපි වැඩ කරා. ඉතින් එහෙමනේ අපේ සංස්කෘතිය ඇතුලේ තියෙන එහෙමනේ නිර්ම සංගීත ශාස්ත්‍රයට එන්නේ එහෙමනේ බොහෝ වෙලාවට ඊට වඩා වෙනස් ක්‍රම තියෙනවා. නමුත් ඕක තමයි බහුලව අපිට දකින්න ලැබෙන අත්දැකීම. ඉතින් ඒ හරහා ඊට පස්සේ Horizon band එකට එකතු වෙනවා. ඊට පස්සේ ඉතින් බෑන් කණ්ඩයම් සංගීතයෙන් බැහැර වෙනවා ඉතින් නමුත් සංගීතය කියන එක ඉතින් ඒකට ඉඩ තියෙනවා ජීවිතේ තාමත් හොඳයි දැන් අපි මේ කතාව පොඩ වෙනස්ම තැනකට යන්න අරයන්න කියලා අපි කල්පනා කර සාමාන්‍යයෙන් අපි හැමදාම කලාකරුවන් ගැන දන්න දේට වඩා වෙනස් පැත්තක් වෙනස් පිටුවක් පෙරලන්න මේ හදන්නේ. දන්නවද බලන්න මේ අපි අහන ප්‍රශ්න උද්දික ප්‍රේමරත්න කියන ආදරණීය කලාශිල්පියා එම නැත්නම් മന്ത്രിවරයා එම නැත්නම් බොහොම සහෘද හිතවත මිත්‍රයා <laughs> මේ ඈත අතීතේ මෙයාගේ පිටු එකෙන් එක පෙරලනකොට මතකද දියතලාවේ හරි කොහරි රේස් ක්‍රොස් තරගයක් බලන්න ගිහිල්ලා වයිෆ්ලා යාළුවොත් එක්ක යන ලොකු ගමන ට්‍රිප් එකක් යනවා ඊට පස්සේ ඔයා වයිෆ්ලටික යාලුන් වගේ වයිෆ ඇතුළ යාලුටික හොටල්ලගේ තියලා එලියට ගිහිල්ලා වෙච්ච සිද්ධිය වෙච්ච සිද්ධිය මේ බර ගාන ගෙවන් වන වයිෆල බර ගාන කොටෙල් එකට ලොකු බිලක් දුන්න කියල කතවක්තින ඇතද අප යාලු කට්ටයක් එක ගී මේ බරගානක් කියන අපි දියතලාවේ ෆොක්සිල් ප්‍රේස් එක බලන්න ගිල්ලා අපි හොටෙල් එක නතර වුණා ඉතිං කොෆී ගත්තා ෆරෙන්ච් ෆ්‍රයිස් අර පොටට චිප්ස් අල බැදපුවා <laughs> ඔය දෙක තමයි කෑවේ හරිද පොඩි කට්ටියයි වයිෆ් අපි ඔක්කොම කෑවා මම දැන් ලක්ෂයකට එහා බිලක් ආවා අපි ඔක්කොටම ෆැමිලිස් හයක් විතර හිටියේ හරිද ඊට පස්සේ දැන් ට්‍රිප් යනකොට කට්ටි ඕගනයිස් කරනකොට තියෙන මේ එන්න හුඟක් කරලා අපි රැට එහෙම අර යාළුවෙකු තුලා ට්‍රිප් ඕගනයිස් කරන්න යන්න නැති ට්‍රිප්ත් ඕගනයිස් කරනවා <laughs> ඒ වගේ මේක ගියපු ට්‍රිප් යගේ උනන්දුව ඒ ඔක්කොම තේ කෑගල වාහන වලින් කෑගගා එහෙමනේ යන්නේ එනකොට ඇත්තටම මේ කවුරුත් නේ අඳුරන්නේ නැති අය වගේ තමයි <laughs> බිල එනකොට ඕ බිල ගෙව නෑ බිල ගෙවට පස්සේ බිල එනකොට නේ බිලාවට පස්සේ කට්ටි ඔක්කොම මොනේ මොනේ වලාගෙන බැංකුව වලට ගිහලා මම හිතන්නේ සාමාන්‍ය සමහරුන්ගේ account වල රුපියල් 500 වගේ ඉතුරු වෙන්න ඇරලා ඉතුරු සල්ලි ටික ඔක්කොම ගෙනල්ලා බිල්ගේවල මේ යනකොට ඇත්තරම මේ ට්‍රිප් එකක් කාවද කියලව දැනුන්නේ කවුරුත්න අපි තනින් අපේ වාහනයාව අනිත් ඒගොළොගේ වාහන සමට අපේ වාහනත් පාස් කර යන බලන්නවත්ද අපි දිහා ඒ තරමට ඒගොල්ලු අරක ගැන මහිතන කල්පනා කර කර ගිය ඕ <laughs> ඒක හිතාගන්න බැරි බිලක් ඒ වගේ අපි ගත්ත දේවල් වලට අනුව ඒක ඇත්තරම හිතාගන්න පෙර බිලක් ඒ බිල ගැන හිත හිත තම අපි ගිය එදයින් පසේ යාලු කණ්ඩයිමයි ට්‍රිප් ගියත් නෑ ඒකල කෑම විතරක් ලක්ෂණයක් කාලා තියෙන කෑම කියන අර පොඩි දේවල් ටිකක් ගත්තේ ඕ මොනවා හරි මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් වුණා මේ ඇතරම යාලුටික අදරත් හම්බුන් නැද්ද ගොයි ්‍රිපයක් නිසා වෙච්චාරිය වයිෆමයි අපි කට්ට හිටගන් කියනවා මේ ඒවගේ වෙන්ඩ පාගල සමාන දෙවලට උදාහරණයක් ඉදිරෙක් ගන්නවා අපිද මියසි ක්‍රීඩියවල් රඟ පැවනේද මියසික් වීඩියෝල රඟපෑවෝ ඒ මතක චුට්ට මතක් කරමුද අපි වෙන්වල තරමට සිින්දුව මට මතක විදි මගේ පලවෙනි මියසික් වීඩියෝගේක චාමිකගේ පලවෙනි සෝන් එක මේ දැන් මියසික් වීඩියෝ රඟපාන්න දැන් එම අසක් තිබුණද පොඩි කලින්දම නනේ පොඩි කාලේ ඉඳන් ඉතින් අපි පොඩි කාලේ අපි මොනවටද ආස නැත්තේ අපි සීනි බෝල වලටත් ආසයිනේ පොඩි කාලේ ඉතින් ඒ වගේ තමයි ඉතින් එක එක දේවල් වලට ආස කරනවා ඉතින් ආස කරන දේවල් හොයාගෙන ගිහිල්ලා ගිහිල්ලා ගිහිල්ලා ගිහිල්ලා ගිහිල්ලා ගිහිල්ලා තමයි ඉතින් දැන් මේ අද මෙතන ඇවිල්ලා මේ වෙන වැඩකට ආපු ගමන් ඔයා මාව අල්ලගෙන දැන් මේ <laughs> තව වැඩක් කරන්න රයිට ෝකේ කාර බවල මෝත අපි මේ සම්බන්ධ කරගත් එනස අපි වැඩිය කාලය නාස්ති කරන්න එන එන තවටිය කතා කරුද <laughs> යන්න උඩට යන්න ඕනන එනං බොම ස්තුතිය උද්දික ප්‍රේමරත්න ආදරණය කලා ශිල්පියට අපි ආදරය කරන චරිතය කරන කිය හැමදීම ලස්සනට කරගන ශක්තිය දෛරයට වෙන්න කියලා අපි හදවතිව ප්‍රාථනා කරන එනම් බොම ස්තුතියි තැක තැක රිමච් තැක.